რომის ჩატარება არის სამართლებრივად შეუძლებელი. აა და მე გუშინაც თქვი და დღესაც გავიმეორებ, რომ ვურჩევ ჩვენს ოპონენტებს უფრო მეტი სერიოზულობით მოეკიდონ კანონის მოთხოვნებს. რა თქმა უნდა არ წავალ, იმიტომ რომ ღონისძიებებში, რომელსაც არ აქვს ფორმატი და რომლის შედეგიც გაურკვეველია, ბავშვობის მერე მონაწილეობას არ ღებულობ.